Selamat sore, dengan saya Dani dari Cikarang. Ini mobil saya yang Honda Jazz tahun 2008 tipe RS yang tipe serinya GE8. Untuk yang pertama kita akan review dari bodi luar. Mobil standar bawaan pabrik warna putih dan saya udah menambahkan modifikasi cover spion, lampu depan dan lampu belakang juga grill. dan untuk yang kedua saya sudah mengganti per mobil saya dengan menggunakan per tain yang ukurannya memang sangat rendah dan menggunakan velg HSR dengan balutan ban akselera saya ganti velg HSR ini dengan menggunakan tipe Tokyo dengan ring 16 yang PCB 8 4x100 dan 4x114 dan dibalutin ban akselera tipe 651 Sport soft kompon dengan ukuran ban 195 per 50 dengan 16 dan saya tambahkan baut HSS Racing. alasan saya memilih pelek HSR ini karena tampilannya dan warnanya juga bagus sesuai dengan mobil. Saya dapat info pelek HSR ini dari toko online yaitu Tokopedia dan saya pasang velg ini di toko platinum dan pelayannya sangat ramah dan baik dan saya menggunakan ban ini dan velg ini sangat cocok buat di jalan tol khusus Indonesia karena ini sudah standar Indonesia SNI dan untuk tikungan manuver dan kecepatan tinggi juga nyaman dan untuk selanjutnya kita masuk ke tahap mesin. Untuk mesin mobil jazz saya masih standar bawaan pabrik dengan CC 1500 Matic Triptonic 5 kecepatan dan untuk tambahan hanya saya hanya menggunakan indikator aki dan kabel ground HKS. dan untuk selanjutnya kita masuk ke interior mobil saya sudah saya ganti head unit dengan tipe pionir dan untuk aksesoris lain tambahannya saya menggunakan aksesoris dadu biar kelihatan keren selanjutnya bagian belakangnya saya sudah menggunakan sound system power JBL dan jok ini saya menggunakan MBTEC tapi bawaannya dapat dari pabrik Terima kasih TKB Group telah mereview mobil saya dan kedepannya SR lebih baik dan makin oke. Okay.